你真系嚟唔到了咩？对唔住，你真系唔想见到我啦咩？我觉得我唔嚟会好啲。 你，如何是你，我重逢？ 爱的萦绕在你的身。 其實嗰場我覺得寫我覺得 OK。你兩喺度做咩點解喺度唔使做勁得閒啊。今日等 case 太濕碎啦，啲人以為匿埋可以押到保險金。你妹咧，shopping 咯，仲有咩做啫？ 一齐食饭？ <laughs> 唔系啊，要做电灯胆，唔怕残住你哋啊！喂，宝啊，你唔介意啊嘛？系香啊！吓？哦！啊，对唔住啊，我真系唔系故意嘅，太耐冇见啦，sorry。